आखिर लिब्रा कैल्क में डिव नाम का एरर क्यों आता है आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ लाइक यहाँ पर मैंने लिखा फाइव आ रहा है तो ये डिव नाम का एरर क्यों आया इसी की बात करेंगे तो जब भी आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे लाइक यहाँ पर लिख दिया सेवन और यहाँ पर कुछ भी नहीं है ठीक है मतलब कुछ लिखा ही नहीं है तो यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाइए और ये लिखिए सेलेक्ट कीजिए इसको और इसको डिवाइड बाई एम्पटी सेल से इसको डिवाइड डिवाइड कर दीजिए तो ये डिवाइड करेंगे तो भी जीरो आएगा और अगर डायरेक्टली जीरो से डिवाइड करेंगे तो तो जीरो आएगा ये आएगा लाइक फाइव है इसको जीरो से डिवाइड किया तो ये देखिए डिवाइड तो ये डिवाइड तभी आता है जब आप जीरो से डिवाइड करेंगे